vou ganhar. Não, eu vou ganhar. Ah. Vou ganhar. Eu ganho sempre. Mas para a próxima ganho eu, vais ver. Um dia vou ser um grande guerreiro e tu é que vais ver. Alguns anos depois, Viriato cresceu e está muito forte. E os lusitanos vão precisar dele. era preciso encontrar um chefe entre os lusitanos para lutarem contra os exércitos romanos. Viriato tornou-se líder das tribos lusitanas. novo líder, começou a defender as montanhas dos ataques romanos. cair da noite, quando viria a turminha, aconteceu uma coisa muito má. Três traidores, Aldas, Ditalco e Minoros, entram no casto com a intenção de fazer mal ao viriato. Viriato foi pastor e um guerreiro que resistiu à invasão dos romanos. As suas lutas fizeram dele um herói, que continua vivo na nossa memória. Vamos brincar, vamos brincar. Eu faço de viriato. Eu é que sou viriato. Hoje. Eu faço de viriato. Eu é que sou viriato.